السلام عليكم في هذا الفيديو غتشوفوا معايا طريقه تحضير هذا خبز البيغل غادي نحتاجو 250 غرام ديال الدقيق 250 غرام ديال الدقيق كامل هنا عندي بالنخاله ديالو معلقه صغيره الملح معلقه صغيره السكر 8 غرام خميره الخبز 30 غرام الزبده هنا غنحتاج 150 غرام ديال الحليب الدافي 170 غرام ديال الماء دافي بالنسبه للغرين او الحبوب اللي غندير فوق منه انا عندي شويه ديال الزنجلان تقريبا جوج معالق كبارين الخرطان او الشوفان زرعة الكتان وبيضه واحده هنا استعملوا الحبوب اللي بغيتو كنبدا بالدقيق الابيض كنغربلو غادي نزيد عليه الدقيق الكامل غنزيد عليهم الملح والسكر وغنخلط هاد العناصر هذه الجافه كامله قبل ما نزيد عليهم الماء والحليب بالنسبه للكميه ديال الماء والحليب انا هنايا راح كنزيدهم دانسو الكود وحده لان مولفه كندير هذا الخبز هذا عارفه النوعيه ديال الطحين اللي عندي بالنسبه اللي كنتو غادي ديروه اول مره ما نصحكمش تكبوا الماء والحليب دقه واحده تزيدوهم بقاو تزيدوهم بشويه بشويه حتى تجمع لكم العجينه هنا من بعد ما زدت الخميره والماء هنا غنزيد عليهم الحليب وغنخلي العجينه ديالي تعجن مزيان حتى الاخر عاد غنزيد عليها الزبده بالنسبه لهاد العجينه هادي ديال هاد الخبز هي راه عجينه كت ما خصهاش تجي قاطحه بزاف وما خصهاش عاود تكون خفيفه بزاف يعني عجينه ديال الخبز عادي كما تعجنت لي العجينه مزيان انا غادي نغطيها وغنخليها تخمر تقريبا واحد الساعه انا من بعد ما خمرت لي العجينه غادي نشدها غادي نديكازيها غنخرج الكاز اللي فيها مزيان وغادي نقسمها على عشرة ديال لي هنا غادي نستعمل الميزان باش يجيوني عشرة ديال لي بول مقادين بعد ما قسمت العجينه ديالي كامله على عشرة ديال لي بول هنا عندي واحد الطريقه سهله باش نعطيو هذيك la forme ال bagel اللي مطلوب من الوسط انا غادي نشد واحد المعلقه ديال الخشب غنستعمل الراس ديالها غادي نغطسو شويه ديال الطحين وغادي نطقب به العجينه من الوسط وغنبقى ندور باش نوسع هذيك الثقبه هنا من بعد غادي نشدو بيدي وغنعاود مازال نوسع هذيك الثقبه مازال شويه وكنبقاو مستمرين في هاد العمليه حتى كنكملو كاع les boules اللي عندنا انا من بعد ما كملت كاع لي فول ديالي غادي نخليهم كيخمروا واحد شويه تقريبا واحد ربع ساعه وغادي ندير الماء كيغلى انا تقريبا غناخذ واحد المارميط كبيره غادي ندير فيها تقريبا شي 3 لتر ديال الماء ونخليه كيغلى مزيان وغنزيد عليه جوج معالق ديال الملح وكناخذوا لي بيغل ديالنا كنلوحوهم في الماء هنا ضروري خاص الماء يكون غالي مزيان هنا كنخليهم يطيبوا على الجهه الاولى تقريبا واحد دقيقه ومن بعد مني تنقلبهم كنخليهم كيطيبوا واحد 30 ثانيه عاد كنهزهم يعني ملي كان ملي كنبغيو نحيدوهم كنحاولوا نردوهم على الوجه اللي كان اللي كان الفوق ماشي الوجه اللي كان لتحت كنحطوهم ديريكتومون في اللاطه لا غادي تدخل الفران البيكل هو معروف بالطريقه هذه حتى كيطيب في الماء عاد كيدخل يطيب في الفران ما غليت كاع les bagels ديالي في الماء هنا كنت كنحطهم ديراكتومون في لاطا كل لاطا حطيت فيها خمسة les bagels هنا شديت واحد البيضه ضربتها مع شويه ديال الخل باش ما تبقاش ريحه السفوريه وكندهن بها les bagels وغادي ندير فوق منهم هذوك الحبوب هنا شي بعضين غادي ندير فوق منهم شويه الزنجلان مع الشوفان وشي بعضين غادي غنخلط غندير مره الزنجلان الشوفان مره الزنجلان زرعه الكتان المهم بالنسبه للكران ديروا اللي بغيتو اللي عندكم انا هادشي اللي عندي وفي هذا الوقت هذا فاش كنكونوا كندهنوا هاد لي فيكل ونديروا عليهم الحبوب يكون الفران كيسخن على درجه الحراره 200 une fois غادي نساليو هاد les bagels غادي ندخلوهم directement الفران الشكل النهائي ديالهم من بعد ما طابو في الفران راه كيجيو زوينين بزاف هنا غنخليهم كيبردوا واحد شويه وغادي ندوزو لطريقه التحضير ديال الساندويتش بالنسبه لاغارنيتور غادي نستعمل هاد les bagels. هنا تقدروا تعمروهم باش ما بغيتو انا هنايا لهاد الساندويتش كيعجبني ندير فيه هاد لاغارنيتور انا كندير فيه خس tomates cerises الا ما كايناش tomates cerises تقدروا ديروها بال tomates العاديه هنا عندي ال roquette او لا الجرجير كيجي زوين بزاف مع الصومو وهنا عندي الصومو فيومي هنا غادي ناخذ كل بيكل غنقطعوه هنا من بعد ما بردو هنا نسيت ما وريتكم الفخوماج عندي فخوماج لي عادي يعني تقدروا تستعملوا الجبن ولا اي فخوماج هنا غادي نبدا ندهن كل بيكل بالفخوماج وغادي نبدا نحط فيه la garniture من الفوق هنا غادي نبدا بالخص وغادي نحط فوق منه ال tomates cerises وبالنسبه لهذاك ال saumon راه قطعته على 3 morceaux غنخرج 3 ساندويتش نحط لو morceau ديال ال saumon fumé و روكيت فوق منه وغنسد الساندويتش بالنسبه للخص ومطيشه ولا روكيت راه ما درت فيهم لا ملح حتى شي حاجه لان ديجا الفرماج تيكون مالح شويه وسورتو الصومون فيمون هو اللي تيكون مالح بزاف الساندويتش كيجي هو هذاك بالنسبه لاغارنيتور ديال هاد les bagels تقدروا ديروا لاغارنيتور اللي بغيتو pas forcément ال saumon مع الفرماج هاد الخبز البيكيل راه كيجي زوين بزاف حتى الصباح في الفطور هكايا مع البيض الفرماج بيان كونفيتور العسل هذا هو الشكل النهائي ديال الساندويتش ديال ال bagel راه كيجي زوين بزاف حاولوا تجربوه وردوا عليا الراي ديالكم هنايا على القناه ما تنساوش بارطاجيو la vidéo وتابوناو معايا باش يوصلكم الجديد